Essa casa já parece um hospício Do melhor jeito eu não quero te insultar Nossos remédios, os nossos vícios Estão ficando difíceis de superar I know it's espaço para aprender. medo a é aprender. Tenho medo de aprender. Meu medo é aprender. Diz que não me quer, eu vou entender. Porque eu sei o quanto importa pra você. Mesmo que não há explicação além da dobra no espaço-tempo. Diz que não me quer, eu vou você muda de opinião.